If you go to the palace of Mutebihia, if you go to the palace of Mutebihia, Mutebihia, there's something you call Wankach, Wankach. the Baganda said, Wankach. They talk, talk about it. Where, where, where did Wankach come from? Your Excellency, Gana Magazi Gagobi Tegere. Pulida. Jagala kutegeza, why you get the Chigambo Chimwecha Wankach? Eri Chaberi, Nature Vanichajanis Sekabaka Chimeda, Kubanga Yari Moru, Obomusai Guapchi, Guabunyoro. Pulida. Kakati Wajeno, ebintu ebyo twabyadopti nga tubikozesa mu bwakabaka bwe buganda teryakigaana mhm. naye wagezezaako okwagala okulaga nti omanyi nnyo naye ngaate weerabidde mhm. kakati njagala kukutegeeza nti kyoliko kyakyana kito ate nekiraga obwongo bwo nti bukyali buto mu ngezi okugezaako otunulira amawanga agasigadde mhm. nga gwe omunalwanda atalina na luseru kukwata mu bwakabaka bwe buganda atalina luseru kuteeka mu unity indivesi mu kigambo uganda eryawamu ate gwe osomesa ba aboriginis butya bwe bajja ekyo kyekibuuzo kale ebyo njagaddeyo esense obitegeere mm. oleme kuddamu ate kupaaluka bupaalusi mu mpaaluka gyopaaluka eyo noona amawanga n'olaga nti ate maanyi g'obukulembeze mugataliimuwawo nawe kawandiikibwa mu buyinza baba bakutisse nga abantu bamaze okukulonda mm. woweerwankizo kwogera bya kitumbaavu ng'ebyo kaakati tuddeyo ku nsonga nkulage ate gwe kikirwa kyolina efutwa nzejja kana sulemaani mutabani wa nadduli mm. muzzukulu wa abdurahmaani sempe omubingi muzzukulu wa gabinda dde mhm. ate era mu lusere obwakabaka bwe buganda nva mu kika kyab'empeewo mm. ekikulembera omutaka kijje bubiro kyaggwe ebigambo byenkugamba njagala obemu bubeezi magezi mu mbeerezaayo mm. n'otunuulya buta bitekeddwa okukolebwa tolina kyogenda kukola ku bwakabaka bwe buganda bwe buganda ne katonda omwoyo gumu nemmeemeemu hmm. kale bwe ntunuulira abajja ng'atemuza mu mpisa ey'ekyana ekitonga eyo n'ovaamu ebigambo bitajjansa hmm. n'ogamba mutebi the paris of mutebi hia hmm. ng'olinga asonga ka house boy wawe kasula naye njagala nkutegeeza ebigambo bino kitawe nti gwe wava mu busa gye wava eri eri ekigambo the paris of mutebi yes kyabadde kyakunaabula ah, kitagafulula kigambo kikyamu nnyo n'abaganda mulina ositukiramu ku bigambo ebifaanaganako ngaebyo abantu abalinga abo okujja nga basambaaza amawanga gaffe hmm. ng'ate ffe twabalaye bwagamba restoration nti yeyatulera ate ffe tanneebaza abaana baffe baafa ye okubeerawo eyava mu busa baali badde bamutegeera batya ogamba otya ssaabasajja kabaka sebufu bwangu when you go here the paris of mutebe hmm. paris of mutebe mu ebyo byokola okyali mubisi bubisi kabaka w'amaanyi okusinga embuda gwe museveni nga bwonaovayo notandika okwogera ebigambo ebitajjansa ekirungi ntambulira mu tteeka lye watuteekawo nti ebyobufuzi kutunula mukamwa mm-hmm. ekyo kitegeere atunde sabasajja mukamwa yagezezzaako okubuuza era ne mu kugereegerera mu buto bw'ebirowoozo mm. n'obutabaamu nsa mu ye n'agamba nti the paris of mute when you got the paris of mutebihiya mm. akagamba ako bwe nkatunuulira nga ye yayogera ate mwewunya entegeera y'entinto ate mu senses omukaaga amanye ebyafaayo nga tamantuka bumantusi kujja nga abifulumya olw'omugongo gwe okubaako kyagoberera nga kiraga ki nti obukyayi we buli alinenge ate alina nefutwa nefitina eringi eriwe bwakabaka bw'e buganda naye njagala okubategeeza ebbanga lyonna tujja wano okuba nti tuzze ngaabasembayo mu kuwa ebirowoozo byaffe wabula tuwa ebigambo byaffe nga tusinziraku ebyo biba bifulumye hmm. oba oli byavuddemu mu nvaamu etajjansi oba etawa kitiibwa bwegezaako okuba kuba nti ennyikiza butonde bw'omu oba omuntu omulala mm. ng'obutaliiwo ate era obutalina makulu eri esi mwali mm. kale nja kubeebaza ebbanga lyonna okubabawuliriza abalungi ebbanga lyonna ebigambo bye mbategeeza bikyukamu bukyusi katono ne bijjawo bitekeddwa okujja mm. naye nkakasa nti oba obyetegereza obulungi biyinza okuba nga bisigala byebimu newankubadde endeeta yabyo naye ebifula ebyenjawulo nabwekityo bana tmo njja kubaniza n'okusingira ddala bannabuganda bannange bwe tugwa mu lusa olumu olukkiriza mu nkola eya federal system oba ekigambo kya unity in diversity tusobole okufuna eggwanga erimu naye ng'ate amawanga agatuddemu ganjawulo hmm. ne tujjuliza onyirirwa kristo lwe tutegeeza nti okuva lweyajja enjegereza amawanga zaakutuukawo tekyali mu efeso teri mu ebulaniya teri mu suliyadde omugalatiya ffenna tuli ekintu kimu bannaffe abasinga kye beerabidde ate kye twagala okuddamu okunnyonnyolako lwaki baali badde bawaba ne batuuka ku sseri okuba nga baggwamu ensa mm. n'okubeera nga bamattuka bwamattusi nga bwolaba enduli yaffe ne bweva waggulu neegwa ku ttaka ng'eyita mu matabi kale okwewazisa ebyo kyekyo tujja okugenda kuno okubategeeza naye nga mbategeeza ebigambo bino nti sinza asembayo hmm. naye mpa kyentegere olw'obulumi oluusi n'embeera eba eriwo nga tukakatibwako nga bannayuganda ne bannabuganda okubaku kye tuwaayo hmm. ensi okutegeera abaffe eddala ekituufu kyekiriwa hmm. ku oyo byabayogera omusajja omu yayogera olugero olunaga nti nkuba eryokanga netonya ne tulaba ensisa bwezenkanya emyoyo kale olwaliyo kyekituleese tuddemu tutunulye ku bigambo by'omwoyo byabayogedde nange bigenda okubategeeza nga muna TMO ate atudde mu kamera mazima ndaba mpero mukisa ngabo ogereza ku nduli ya fenebwe wanuka ate bwenzijukidde mpanuka yayo mm. ejerekanira matabi omwo naye nga destination kugwa kugwa eba yakwerinda igula ngume nume yakigo nebwerekana etya mm. eba yejje ku muti maame yagizaala neyewaggula ekigo kugwa bwetayabika ebyotusaasidde naye era ebegguse ku ttaka kakati ku bigambo ebyo kwe ŋŋenda okusinziira okubajjukiza ti akatambi kano ke mbateerako kek'omukulembeze w'eggwanga abasinga gwe tutwala nga fountain of honor eyavaayo gyo yali kololo mangu nnyo mabegako kati nga situnakola vidiyo eno n'abaako ebigambo byayogera nga bino bijjira ddala eri obuganda kutie mola television tuina muna buganda e monarchist akiririza mu nfuga yebyaffe ah, uh, unity in diversity nga buli omu yeekulemberera waali newankubadde agamba ebuyungu eri awamu kale buli wabaawo ensonga ezedirect mu ngeri y'okutunula mukamwa nga omukulembeze bwe yatutegeeza emabega nange nyina gwe ndeeta asobole okutunula mu bigambo ebyo n'okubitwanjulira akatambi kano president museveni sijja muwanda bigambo mukamwa kansoke nkabateereko byayogedde ku buganda ate enzija ewajjakana tusooke tubigaayegaayemu one of the advantages that you could get from uh, some of us is that we are people of this area if you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebihia, if you go to the palace of Mutebihia, Mutebihia, there is something you call wankach. Wankach. The Baganda say wankach. Uh, uh, they talk, talk about it. Where, where, where did wankach come from? They, they don't know. But we restored you so that you discover all these linkages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, loc localism. One catches a Luo word. One catch, one catch is a Luo word. Omubara, omubara, omubara, omubara, omubara, omubara, omubara, Lubala. Lubala is a Luo word. So the linkages of Uganda, I know them. That's why I restored these kingdoms. Because I wanted them to, I, I didn't see them as necessarily a danger if they were, if they were properly used. But now these opportunities are there, just there, looking localism. Okay. Gabo ulida katambi yako wetugendo kubanga, tuwe tuolola. Eri nkola yango kubuza umgenyu wange bulijjo. oba naye ebigambo ebyo yabiwulidde sebukanzi gye buteereevu ewuwo mm. oluvannyuma lw'ebigambo bya kaguta museveni tibwabulwa generaali eyawummula amagye naye nga ye kamanda in chief sibira byawula ebyo naye nja kukitegeera oluvannyuma akatambi kano bwe yayogedde wakawulidde byakutuuseeko era wabitegeddemu kitutandikira awo banna tm obannange okusingira mm. ddala banna buganda nzize mu maaso gammwe ezitali oba luwalo lumu oba enfunda ezitali zimu nga tugezaako okunyonyoleggana mu buufu bwe bumu ku nsonga ezikwatagana ku bwakabaka bwe buganda nga twogera ku nnono obuwangwa n'obulombolombo wamu n'empisa zaffe nga bannabuganda abaligwa mu bika atano mu omukaaga naye ebigambo bingi bizze bitambula mu bakulembeze ab'enjawulo byengenda okubateerawo okusinziza katambi ako nga bw'okalabye ne his excellence the president bwe yavuddeyo n'agezaako okwagala okulaga eryanyi mu mampaati ag'ekitalo mu kamwa ke hmm. n'avamu ebigambo ebitajjansire bitamuwa levo emujaamu mu bukulembeze bw'eggwanga kubanga tuba tumala ye ng'omukulembeze nti aliwo okugatta mawanga mazima naye ate bw'asitula akamwa ke n'avaamu ebigambo ebitajjansa tebiyinza kulekao jakana soman nadduli wamu n'abo abalinga bwe tugwa mu lusa olumu hmm. abasobola okwogera ne bagaa nti banaasiika kubanga his excellent president yayogedde kubanga ekituufu mu byo hmm. obuyinza buva mufe okumuteeka wa waatudde naye mu ebyo bimuteesayo temuliimu kyonna kigamba nti sosola mu mawanga sosola mu madiini hmm. ate era teekawo enge naye ate ebbanga lyonna byebiridde his excellent president naye ngaokusingira ddala ali to march againest obwakabaka bwe buganda mhm. newankubadde kingdoms endala ziriwo ezirere zikola sitirese kkumi nesisatu nga bo nga ate bwozeetoola omunalwanda taliimu mhm. ate nga kyenyiiza era nga kiraga obunafu bunene mhm. ngaate ye yava mu kamwake ngaomunalwanda okwagala okutegeeza obuganda kikyawulya nti era kitegeddwa okubeera yagezezzaako okubuuza era ne mu kujereegerera mu buto bw'ebirowoozo mm. n'obutabaamu nsamuye n'agamba nti mm. akagamba ako bwe nkatunuulira nga ye yayogera ate mwewuunya entegeera yentinto n'oli agamba mu kitabo kye mu bayibuli yennyini ng'ategeeza nti omuto mu bato mbwakabaka bwakatonda asinga yokaana bwabanga tagezezzaako kwepima n'atunuulira nti yeye mukulembeze biki byateekeddwa okufulumya ebigatta amawanga mm. nabiriwo ebigasuula oba ebitekamu entya kati ole neebuuza kibuuzo kyekimu ngaoli bwe yabuuza nti mazima ddala singa kristo yajja twalibadde tutya mhm. kale naffe bwetwatunuulira mu ntandikwayo twalowooza nti tulina muntu so nga ate tulina musege ogwambadde eddiba lyaki lyendiga Mm. nabwe kityo ebigambo byange bye bino bwe yabuuzizza nti abaganda theyise wankaaki wankaaki mm. ekigambo ekyo kyabaluwo mm. era ekigambo ekyo tetumanyina gye kyava okugjako okwogera ekiki ekyogere ng'alinga ye ayagala otulaga nga interpreta ate era asomye nnyo kakensa omugezi profesa mu bigambo bya anthropology oba kyetuyita amawanga njagala kukuzzayo nkutegeeza his excellent president nti oli muto buto byoyogera ate ne mubyotekeddwa okwogera baakuba advisor abatekeddwa okukusengejjeza ebigambo olemefuna nkomerero mbi mpulira ekigambo kyewagogeddeko ekyawankaaki nze kankuddizeyo mu byafaayo bitegeero dde mu senseezi zo ez'obutegeevu ezibalibwa mu his excellence president mm. atali kipapula omuntu omutegeevu avaamu bigambo ki ebisobola okuzimba mm. n'ebigatta amawanga ebigatta amadiini abaffe ne mu nkola zaffe eza activities mm. mu mirimu gye tuweereza egya bulijjo omuva kye tuyita social contemporary problems zaffe ne social contemporary activities tutambuliramu mhm. yo excellence kuno okusomesa kukwo si kwa bannayuganda bonna naye okusinga ddala eri obuganda naawe kitawavamu ebigambo ebitajjansa weetegereze era omanye kubanga tunoonya magezi bayibuli geyatugamba nti yonna gwe nawa amagezi namuwa birungi byonna ate gwe kyolaakinga ekigambo wankaaki eri bwogenda mu baluwo kiri wonkaaki wonkaaki mhm. mhm. mhm. naye ate newaffe kigambibwa nti wankaaki kitegeeza mulyango guyingira mu kituyita olubiri olukulu mm -hmm. naye ekigambo ekyo kivaawo bannayuganda ne buganda okusinga ddala bwe beetaaga okutegeera ebigambo ebyo biddeeri his excellency president ategeere nti tovaayo buvi n'omala ga battukanga buwulira eggulu bwe likuba ggwe n'oga nti olw'okuba olina obuyinza bwe weetisse nakindi lwakajja omala okuwangula hmm. ebbanga likyali ggazi tekitegeeza kuba mu bukulembeze kubanga bw'onoonyiiza ate abasukka ku ekyo hmm. bayinza okukyukira omugongo gwe ne bakufumita effumu be baliwa bwe bunyivu bwotandisa osigamu bamawanga mhm. ekigambo wankaaki mhm. kyajja ne ssekabaka kimera okujja mhm. wano mu mwaka gw'olukumu ebibiri mu abiri lukumi bisatu mu ekkumi n'ebiri desemba nga mumwezi gwa gatonnya sole mu gatonnya ennaku z'omwezi nga musanvu ekigambo ekyo ssekabaka bw'atuuka wano kimera nabanyonyolako olugendo lwasse kabaka kimira butya bwajja mu bwakabaka bwe buganda mm. nti kabaka kimira kabaka wa kusatu mu bwakabaka bwe buganda okuva ku kabaka kintu mm. era kimira mutabani wa kiweewa Mm -hmm. naye bwe batuuka okubanga kintu amaze okutambula kiweewa bagamba nti naye yayasobaganyine kitambula n'akwata eridde bunyolo Mm. ne babuuza nti mazima ddala ki ekigenda okusigalawo ng'obusika ng'ate bano abataka abalugo bali batuuzizza mukuma kwa namulondo yali amaze naye okukula ng'agamba sinza kufa nga nze omutaka nze nkuma namulondo mm. nga kabaka kintu yatambula tugezeeko okugobera mutabani we oba omulangira omukulu kiweewa mm. naye yakwata lya bunyolo ne basindika delegation egenda mu bunyolo ogenda okwetegeeza nti kiweewa yafiirawa abaffe bwabajja ali mm. akomewo asikire namulondo olukiiko lw'abataka lwatuula ne balondamu omutaka mulegeya agende asinkagane ab'ebunyolo mm. atunuulire mu kuwondera kw'omulangiro oyo abaffe gye yalaze kiki ekiriyo kubanga ono yabula ate n'omutaka akadde ekitegeeza nti saabasajja kabaka mm. ateeka okuba nti yakisa omukono mpulira bwe batuuka ebunyolo amawulire agaali omubumpimpi okubategeeza nti aa omutaka gwe munoonya oba omulange gwe munoonya yafa n'amalaalo ge ge gali wali naye nti kyassanyu amawulire gutegeeza obubategeeza nti yaleka omwana waneera omulangira omuki omukulu gwe musobola okutwala okugezaako okuzza mu bwakabaka bw'e buganda maama wa kimera oba gwe tuyita namasole mu bunyola eri mm. yali avuddemu eŋŋoma bbiri ez'okutuulakuba balangira babiri abaatuula ku ŋŋoma era mm. kibayitawo wanna bansasaana omumbe gwe bayita omunamasole nabansasaana nabisomesaako emaga ku tmo kaakati baga nti oke katuzze amawulire ebuganda tugezeeko tutegeeza abaganda nti gwe tubadde tuwonde takolaki ne bakomyawo amawulire ne batekera obuganda ne butegeka okuddamu okutuma omudaga mudegeya addeyo atunulire ensonga eyo n'okuzza kwakimera asobole okujja eno byenjagala mu biri bibiri andi so sensitive pulezidenti byatekeddwa okutegeera ye bw'aba akyebuuza ekigambo kino ekyawankaki nti kiri kimu mhm. bino byeŋŋenda mumenyera byonna byava bunyolo bijje mu buganda ne tubitwala era twabyadoputinga bwe baddayo okukima omulangiro oli n'okuteekawo emikolo egimuleeta okuddasikira emisobo ya ssekabaka kintu mhm. ng'eyali ena osikibwa kitaawe kiweewanaaba nga yakisa omukono mhm. kintu najja ebikiiko bwe baatuule ne bino bye byadda byanjagala ategeere adde mu sense zomukaaga amanye ebyafaayo nga tamantuka bumantusi kujja nga abifulumya olw'omugongo gwe okubaako kyagoberera nga kiraga ki nti obukyayi we buli alinenge ate alina nefutwa nefitina eringi eri bwobwakabaka bwe bugandakoziwagamba eyomukaaga eyokutya katonda kutya katonda sense eyomukaaga yes. nkutegedde bulungi kaakati mm. bwe batuuka eri okugenda okukima gwe tuyita omulangira oh. kimera mm. abantu beeri ab'ebunyolo babagamba ebigambo bino nti tuyinza gaana mulangira kujja kusikira ntebe yammwe naye nnyina ono ajja kusobola okusigala ng'ate kimera ayagala nnyo maama we mpulira ebintu bino we byava okugamba nti maama we yagamba nti kale kasooka agende oluvannyuma ndi musinkagana nsooka enkuza ate owengoma ya saidi eno kubanga eddy ekkulu liriwa bunyolo kimera bw'abajja ebintu bino baabimuwawa mumanga yo excellency gana amagezi gagwa obitegeere mpulira kimera bwe yali ajja baamuwa ekyanzi kyakitegeeza kuba nti akuumiramu amata gananywa mm-hmm. ne bamuwa ennyana gye yajja nayo obuganda butandikire obulunzi mu bwakabaka bwe buganda mm-hmm. namba ssatu ne bamuwa eddiba lyanaaba ayambala era nateekako okugalamirwako kwe amafumu amawanvu ago golaba gayita ku kituyita cot of am ya buganda mm. aga mafumu gola bagayitamu amawanvu mm. bunyoro yagatuwa nitujja nako kubanga buganti yakwesanga mafumu ago mawanvu agaita kungabo agaita kungabo mm. yes mm. ga bunyoro mm. ne bamwa sando shoes ziyajja yamba de bafuna bulungi mm. kwe kumuwerekerezaako n'abavuzaana abagenda omumulabirira mukujja kwe mm. n'abambowa sando shoes yaya mukalabanda oba tangira enyana tangira enyana zennyini mpulira kakati zizolwa kuba ziri balinga bazikola mu maliba so sizina emipiira gy'emmotoka nezakakati yes mm. ziri zabangawo sando shoes zaseveni mubalundira kati mm. mm. ate buganda bagenda tusanga tukola obukalabanda mm. oba emikalabanda gye twalinga tufunyamu wuzu mm. oba abasigadde gye bayambalanga mu kunaaba n'okutambula mm. kakati bw'atuuka eno emikolo egyamukolebwako gyonna nebyo ebyamuweebwa naaliko olwaliro akutta ekifundiko ekyasatu mu omukaaga naye gyamukolebwako wekitiibwa sebufu bwangu kabaka ronald muwenda mutebi owokubiri njagala kukutegeeza wayogedde ekigambo kimu ekyawankaaki eri kyabaeri naye kyava nekyajja nessekabaka kimera kubanga yali alimu oluluwo oba omusaayi gwaki gwa bunyolo kaakati bwajja eno ebintu ebyo twabyadoputi nga tubikozesa mu bwakabaka bwe buganda teryakigaana mhm. naye wagezezaako okwagala okulaga nti omanyi nnyo naye nga te weerabidde mhm. kakati njagala kukutegeeza nti kyoliko kyakyana kito ate nekiraga obwongo bwo nti bukyali buto mu ngezi yokugezaako okutunulira amawanga agasigadde mhm. nga ggwe omunalwanda atalina na luseru kukwata mu bwakabaka bwe buganda atalina luseru kuteeka mu unity indivesi mu kigambo uganda eryawamu ate ggwe osomesa ba aboriginis butya bwe bajja ekyo kyekibuuzo kale kyenjagala okutegeezaako nti omunyarwanda yenna eyave yonna gye yava bwalwa wano mhm. afuuka munauganda ah, ah, museveni aluddewo ebyo byagenda okujja hmm. museveni yajja bukatiikamu eh, addeyo asome ku kigambo citizenship hmm. mu ggwanga uganda e chapter 3 naye ennyinga ey'ekkumi eyo gye njagalamu oba ey'okusatu mm. chapita siri eyo mm. ennyonnyola bulungi butabe ofuka citizen bwe twali tunnyonnyola gashumba mutabani woono gwe yasindika mm. nabannyonnyola ekintu ekyo nti lwaki museveni yakissaawo okwagala otutunulira nti omuntu wanaamulangamu n'emyaka amakumi ameka abiri anaabalwanga okubanga munnayuganda ajjudde abaffe munnayuganda kikaaki oyo atabalibwa na luse lwawano kaakati gwe munalwanda museveni ate otandika okunyonyola buganda ogitandika ogisambaaza mu nsambaaza gy'otegeeramu mm. naye kale njagadde nkuwa ebayogulafu eyo gitegeere omanye nti buganda byonna ebyetikiddwa mu bwakabaka bwe buganda tunoonya ekintu kimu magezi so si bugwagwo wavu ekigambo kyayogerako netubikozesa mm. tutambula nabyo mu bwakabaka bwaffe n'okuwa enkizo ku bannabwakabaka busigalidde kirina obuvo bwakyo n'obuvo bwakyo era bwe mm. twali tunyonyola ku nnamasula yayita ono eyakajjaafa abadde ku kabaka aliko sala natoro mm. nabanyonyole kigambo lusaka kyavaawa n'ekigambo lusaka si lulimi luganda lwamaama wa kimera kuva eri kubanga kimera lyayagala nnyo nnyina najja wano mm. we yasooka okutuula mu lusaka lwe baaga nti olwo lwe lusaka mm. kubanga olusaka eri kitegeeza enju y'obwannamasole kale ebyo njagaddeyo excense obitegeere mm. oleme kuddamu ate kupaaluka bupaalusi mu mpaaluka gy'opaaluka eyo noona amawanga n'olaga nti ate maanyi g'obukulembeze mugataliimu wawonna we kawandiikibwa mu buyinza baba bakutisse ng'abantu bamaze okukulonda mm. woweerwankizo okwogera bya kitumbaavu ng'ebyo kaakati tuddeyo ku nsonga nkulage ate ggwe kiki lwaki olina effutwa nga tumaze otunuulira ekigambo wankaaki kivaawa kyabaluo yes mm. naye kyajja ne sekabaka kimera era omulyango gwa wankaaki ogwo wekitandikibwa okukozesebwa ku sekabaka kimera lukumi mu bisatu abiri mugu kumi nebiri kumi bisatu kumi nebiri mm. omwezi gwa gatonyanga ennaku z'omwezi musanvu kimera lwatuuka ebuganda bukumi byafaayo lweyajja nakyo mu bisatu mu kumi neki mm-hmm. mu mwezi gwa gatonyanga ennaku z'omwezi mmeka museveni agamba ku kigambo ekyo nti yabazaawo nga abaganda twabazaawo mutereeza ensobi ezo eza oba lukumi mu bisatu temuziterezanga ezokwewola ebigambo ebitali bitutegera byakkola ngaate mugongo gwe gwetisseko kuba mulyolyomi oli kiyagamba nti zisanze ensi naabo bagituddeko kubanga omulyolyomi asse gye bali ng'alina akaseera katono nobusungu alina obusungu bungi hmm. naye ngaakaseera alina kaki hmm. muti abadde ayagala nnyo nti emyaka gyaligenza otutuuka asatu muetaano wano hmm. nga buganda amaze ogiseeteza ekyo togenda kikola njagala kukulayirira mu linnya lya katonda nze jjakana sulemaani mutabani wa nadduli muzzukulu wa abdurahmani sempo mubingi muzzukulu wa gabinda dde mm -hmm. ate era mu lusero obwakabaka bwebuganda nva mu kika kyab'empeewo mm. ekikulembera omutaka kijje bubiro kyaggwe ebigambo byenkugamba njagala obemu bubeezi magezi mu mpeerezaayo mm. n'otunuulira buta biteekeddwa okukolebwa tolina kyogenda kukola ku bwakabaka bwebuganda bwe nkutunuulira nkulaba mu buto bwaffe bwe twali tuzannya n'enje mm. oluusi twazijjanga muwogo oba zinezempafu mm. naye ng'ogyetooza ku seminti n'olowooza nti enje eyo esirise tekyatambula naye genda kuddamu okulaga ngaekulaga sipiidi ekinoga nti e eh, obwedda yekyatambula sipiidi naye teyasobolanga kukuba kituli ku seminti yadde olwazi abategeddenange nkutegeeza ebmyaka gyange mugitegedde naawe olinje mm. yekulungulira ku lwazi mm. olw'obwakabaka bwe buganda ne bategeeza ebigambo bino nebaga nti press maria mun bwe yali afulumya olupapula lwe n'amagezi mm. yabaga nti kinsanyusiza ate era nga kyakkala okufulumya ebigambo bino mm. naye bwe ntunuulidde eggwanga buganda mazima ddala omwoyo gumu nemmeema emu ku lwa katonda naaga nti obuganda ne katonda omwoyo gumu nemmeema emu mm. kale bwe ntunuulira abajja nga ate muza mu mpisa ey'ekyana ekitonga eyo n'ovaamu ebigambo bitajjansa mm. n'ogamba mutebi the paris of mutebi here mm-hmm. ng'olinga asonga ka house boy wawe kasula nenjagala nkutegeeza ebigambo bino kitawe nti gwe wava mu busa gye wava eri eri ekigambo the paris of mutebi yes kyabadde kyakunaabula ah, kitagafulula kigambo kikyamu nnyo n'abaganda mulina ositukiramu ku bigambo ebifaanaganako ngaebyo abantu abalinga abo okujja nga basambaaza amawanga gaffe hmm. ng'ate ffe twabalira ye bwagamba restoration ki yatulera ate ffe tanneebaza abaana baffe baafa ye okubeerawo eyava mu busa baali badde bamutegeera batya amazima obwakabaka bubalize nessaawa yaleero nagamba nti oba oyagala kulaga nti oli wamaanyi nti oli saabalwanyi mm. kere nkyogambe nti okulonda tekukyaliwo tujja mumanya ove mukujagalalireeno ebbali mm. ogambe nti obwakabaka mbugjeewo ekyokubiri sore ogambe nti okulonda wakugjeewo mm. oddemu ofume statement egamba nti aa disparisov mutebi gwe toyogera ebyo ebyo byakumalamu nsa gwegamba buga nti obwakabaka mbukozeeki tukulagwe esajja nkulayi mu nnya lya katonda mm. ekiwata kiyinza okutuka ekiwo gwokubiri n'otabako na wawe oyise n'amala gwobutamanya wawe gali hmm. bwe mm -hmm. muba muli mu bukulembeze mugezeeko okussaawo ebigambo ebiyamba n'eggwanga ebinaabizimba tugattirwa awamu kubanga watutegeeza ebigambo bino tibyobufuzi kutunula mu kamwa mm. bwe wazze mu bujagalavu nina kukwanukula mu bujagalavu bwebo kugamba otya ssaabasajja kabaka sebufu bwangu when you go here at the paris of mutebi mm. paris of mutebi wano nga nkumi bbiri mu kkumi nagumu mm. yali bbiri kumi nagumu baseerabidde mhm. wavaayo nnyo noyita mu bantu baabaamawulire mm. ne banalwanda banno bagezeeko okulwanyisa ekigambo mm. lwaki bobi wine ayitibwa his excellence the president mhm. ekyo ekigambo kiweebwa omuntu omu ne bakukakanya ne bakutegeeza ebigambo bino sebo nti aa eyo sinsobi oli pulezidenti wa ghetto mm. at of which ghetto eri under you mu mm. jurisdiction gyotwala mu uganda mm. ne ghetto president oba omutwaliddemu mm -hmm ye kyamuluma oli okweyita hisexcellenceyeogeregeza kabaka waffe mm -hmm. n'omugamba nti when you got the paris of mutebi nkulabira mm -hmm. ddakitawe nti olimbuda mm -hmm. obuze mpulira palisovu mutebi mm. bwowandika wanene ebbaluwa ng'obote amaze okunyinyitiza olutalo mm. noga nti abataka baabayise bagenda kutuula mu lukiiko bategeeze abaganda babuuze baagala ki noga nti bwekiba bwe kityo feka tumukube bata atugende tulete ronald muwenda mutebi mm. ave e bungereza ajje mu lutalo alambule bwe baalambula wali omulete mu kapasite ki ebiseera ebyo nga mulangira nga mulangira yaleeta omulangira saabataka yes. Mm. naga nti aa era abaganda bwe batunuulya ssaabataka nga zze mu lutalo byakolaagendo kitunuulya nga ye mukuyitaku abataka tukulina makulu mm. abataka balina kuggwera ssaabasajja kabaka gyatunudde mu kibula amazima ekyo wali ogezaako kitunuulya wali otegeezaki olwaliro the paris of mutebi nga bwotebwa omuyita naffe tugambe nti museveni omunalwanda mm. mulaalo omunywamata kitawe basula mu busa kyoyagala tukuyite ebirwa birabirwa biyinza okubanga ebyo biruddewo nnyo kakatiebyobufuzi mm. tuwaŋŋana nkizo si kupaaluuka buki bupaaluusi mm. njaga kukutegeeza ebigambo bino wali mu nsiko wafayo nnyo ku bannalwanda banno nga bakutegeeza nti olutalo lufudde lwa kiganda mm. nobaga nti abange olutalo no twali tuluyingira nze nnajja nensinikagana abaganda bano kubanga nali mbategeera obuzito bwabwe notegeeza abanalwanda babeere bakkakkamu era gwe olina engezi gyojja okukwatagana n'abaganda bano n'enkwata yaabwe gyojja obbakwatamu mm. kubanga lwaki abaganda mu kigambo uganda bali verovaito n'ekigambo central region mu byobufuzi kyamaanyi kale obote bwe yabeegattako yagezaako okufuga era n'afuga ebbanga gwanvu bwe yabejjaako mm. yagwa mm. nobaga nti amiini kyekimu bwe yabeegattako abaganda yafuga naye ate bwe yagezaako okukyukira abaganda n'agwa n'obategeeza nti kale nze mmanyi butyabwe ŋŋenda okukwatagana n'abaganda bano muddeeyo ebirowoozo byammwe mubisse mu kulwana lw'okwolutalo kuno mbuuza ekigambo kyekimu kye baagamba obote ate obote n'akifulume mu 1960 manga 863 ng'akigamba ggwe gundi bagitani obuzava nolupapula lwe bayita daily telegraph lwafulumya 1961 ne lugamba nti obote nga lumutegeeza nti obote bwe yeegasse ku baganda yebagadde ku mugongo gwa njovu onfuna bulungi hmm. era ennyumba bwe tuba tugitunuulira oba otagizimbye ku lwazi ebigambo ebyo hmm. byali bitegeeza obote nti ekkubo lyakutte mu byobufuzi bannabyabufuzi abali mu political rango ziri ezaaliyo hmm. ngaaba dp abaali aba unc obote mwe yafuula okujja upc n'agisaawo bagamba bugambi nti otetakyavuga enyikizika bw'aba yegasse n'abaganda likewise ekigambo kyekimu obote kiyalamentinga ng'agamba museveni ti ha museveni bw'aba akwataganye n'abaganda tukyalina olugendo olunene okugenda okumulwanyisa mu nsiko kinaana mu ebiri yali ategedde ekigambo kye bamugamba mu nkaaga mu gumu ng'ategedde nti mazima ddala amaanyi ga buganda ge baamutegeeza nti yeebagadde mugongo gwanjovu mm. n'akutunulya mutu waba azimba enju obote nyumba gizimbye ku lwazi bwe yava ku buganda obote yafaatya addeyo yetegereze andrew mwenda mubuuze nti bwe nakusindika ezambia obote gyeyali mm. bwe wamubuuza nti bannaffe bano abalwana okuva mu kinana mumusanvu mpaka biri ebiri musanvu mm. baatwala emyaka makumi abiri nga koniya abatta nomubuuza kubanga andrew mwenda ye yabuuza oli nti obawa magezi ki mkwagala okutunulira olutalo n'okwagala okutwala ebuyinza mu ggwanga nayaga nti aa museveni ng'akyali wamu n'abaganda bali mbategeeza nti kye batandikawo ebagiyita sucide wo mhm. bakwetta buki bwesi naye bwe batunuulira ennyo n'okwetegereza nti museveni wa waagenda okuba nga akyankalanye n'abaganda abo bagenda ositula era babagalira emmundu bajja kusobola okuwangula omutima gw'abaganda njagala kubuuza ebigambo bibiri mhm. twafuuka bakazanyirize simanyi nga buli mukulembeze agenda okujja abala politics we mukumanyira baganda nga museveni weafulumiza akamwako enayogera ebya nosense ebyo mm-hmm. abaffe gwe tolinamu magezi museveni nga ggwe omunalwanda otunuulire nti baganda bali boyiseemu mm. omuli obo tenaamiini babadde bakulembeze naye amiini yavaamu ebigambo byebinaga nti simazima da singa seegaana baganda oba oliawo nalibadde nfuza ebbanga gwanvu mm. obo tebyebigambo byebimu byeyayogera nga agamba ono andrew mwenda namuga nti mazima da nange singa seegaana baganda nalibadde nze akyali purezidenti ng'ali ezambiya mpulira ebigambo bino njaga bikutegeeza his excellency the president bible gambe nti akyawo okubuulirira akyawo akyawo okubuulirirwa mm. akyawo n'okumanya mm. nabwe kiti ebigambo ebimuwandikiddwako nti omutima gwe gufaanagananga gwa nsolo naawe bwe nkulaba oli wa nsolo mu bwakabaka bw'e buganda gye tuli mpulira ebbanga lyonna ebigambo tubikutegeezezza nga bya magezi mulimu ensolo ennungiminkiriza gyoli ne mu nsolo waliyo ennungi niyo embwa ekuuma mukama waayo bulungi ye wa nsolo nkambwe mpulira kale ye bwatunulya ng'amaanyi alina mangi mm. agezeko okwetta mu birowoozo bina okutta ku bigere aleke kulekera baganda be baliko abasa kagenda kubatuukamu si kyangu kyakkeera nkya mu mbalira yamwe gye mbalira y'emyaka ekikumi mm. nti ojja kuvaako muhoozi afuge ekyo kirowoozo kito bwemba nkutunuulidde mu ebyo by'okola okyali mubisi bubisi neggwanga lyo liri olitiridde tomanyi mhm. ebigambo bingi bizze bikubuulirwa nti ebigere byo ekiyinja ky'okuteera ky'ositudde ggwe ogenda kukuba bigere byo naye ate bwe obulukukidde mu baganda ababalera mhm. ne tufiirwa baganda baffe nze kitange yafiirwa baganda baffe bana nga taata mhm. ne maama omukulu n'afa mpulira bw'otunuulira baganda obulumya bwe twabwerabira kati okyogeddeko tegeeza weebuli ate ffe abaganda tumanyine gye twava kigambo wankaki gye kyava abaffe noyogera ku ssaabasajja kabaka ngaomulengeza when you got the paris of mutebihiya mm-hmm. abaffe ebintu bino njagala bitegeeza bannauganda babitege ne bannabuganda bannange mm. ensi ziri bbiri zanjawulo ffe tutonnaba kusitukira mumyoyo gyaffe tubulukuke tusobole okwejja ku ntatya z'abantu abalinga abo mm-hmm. bw'otuna eggwanga buganda liri sovereign independent n'ekigambo uganda ebbanga etuzze nga tubisomesa ebintu ebyo museveni akoze ebintu bibiri mu bukulembeze bwe agezeeko okuttirira ebintu bino ng'ate agezezzaako okuyita muffe abaganda mhm. ekisooka akimanyi bunnambiro era mu butegeevu bwe nti eh, eggwanga uganda eryawamu nga tukyalina mu buganda ezo ze bayita tubuls ndese mu kiraalo kabaka w'amaanyi okusinga embuda gwe museveni mpulira nga bwonaovayo notandika okwogera ebigambo ebitajjansa ekirungi ntambulira mu tteeka lye watuteekawo nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa mm-hmm. ekyo kitegeere kyonna kyenkugamba kikugwanidde nga bayibu kyega nti musome ebbaluwa mu myoyo gyazo ne mukuwandikibwa kwazo kyebbaluwa muwajjidde ne mukusoma kw'ebigambo byo munjagala nkwanukulire naye buganda eno ofubye ennyo yita mu bakatikkiro n'okuyita mu bagwegwenyufu abamu ng'abasirikale bosaayo mu kkuma obwakabaka bagezeeko busuula mu nsula ggwe gy'oyagala ng'oyise mu ssente ng'okimanyi nti kabaka waali yiwa noweya ng'owa bukabuka bwe buganda bukyaliwo bukyali ku ttoopu mm. nojjuliza ennyukula kitaawo obote naawe bwozza otulya mu ndya y'emu naye kitawe nkutunuliranga koheni Mhm. naye yalaja na mubigambo byebimu ate naye bwogenda okubeera kubanga yatutegeeza mhm. nti mbadde mu ofisi omukulu w'amatwale emyaka amakumi akumi n'ebiri ngaasitadinga butya bwengenda okusula buganda eno mhm. naye mukusembayo bungeza muga nti cohen gowaŋŋangusa ssaabasajja kabaka mugwatano mwesatu naye ate tukusaba tetujja kukyusa ddayo mu kukyusa yeemu gweomwanirize yemuwaŋŋangusa ebigambo bya coheni binjaga otegeeza kitawe mu 7 mu ntegeera ye yennafu yabagamba ebigambo bino nti ssaabasajja kabaka enkuba eryokanga netonya netulaba ensesa bwe zenkanya emyoyo mm-hmm. emikwano nnakwana mbi so si ku ludda lw'abangereza lwokka wabula ne ku ludda lw'abaddugavu amakulu nti tebaamulabula nange bwe nkutunuulira bwe wali mu nsiko kinaana mu esatu wategeeza abaganda abaaliyo ng'ogula obuganzi nobategeeza nti mazima dda bwe mba mumbalamu obote si yenze hmm. kubanga bwe twali mu unrf etanzania ngaobote gyali batuuza olukiiko lwaffe twali twogerako nga obote agamba hmm. nti naalibadde enzira yuganda n'enfuga kubanga reses endazi zijja kunzikiririzaamu naye nina obuzibu bumu abaganda tebajja kunzikiririzaamu ku kyenabakola ompulira bulungi n'abagamba nti buganda esana special treatment okuddayo ku kye tuyita nomosaizi neyagyonoonayonoona yatuuka n'kyejjusa ali mu buwaŋŋanguse anaayogera ekyo ali mu hmm. buwaŋŋanguse yejjusa hmm. nti naalizzeeyo naye abaganda bano tebajja kukola ki kunzikiriza oba teyali mu unrf nga bakyali e tanzania hmm. naye akwata ebigambo ebyo abitegeeza banne mu kinanamu ebi kinanamu esatu mu nsiko obbagamba nti atulaga nti obuganzi ye tali mabegawoobote mbuuza ebigambo ebyo bote bye yali ayogera ye yakuwa ekkubo nga kitaawe yakkuza mu byobufuzi ate gwe okyusiza enkyukira y'emu nga gwewa bibagamba nti obote yali bwatyo kaakati ate ffe otutegeeza ebigambo byebimu hmm. ngaotuwadde special treatment otutriminga kubeera kunomu saizi kikaki eyo gye watupimira ssebo bibadde manyi nti museveni kitaawe mu byobufuzi yenyerere bombirire ate nyerere yaba yeyalunda obote obote n'alunda museveni naye ngaate nyerere yakuza ku museveni ngaali etanzania goza amasomero ge yazimba yokukola commemoration etanzania gaali gaaki kwebaza oli kwebaza oli kutegedde era bwe yavaayo eri nyerere yeyakubirawona essimu mutegeeza hmm. nti akaana akalenzi ako baako ekifo kyonna wookateeka toyinza kafissa mu ntegera yako eyabaki ebyamagye hmm. kwe kusitula obote naddira oyo n'amuteeka wali eri ngaomuwamagezi awaali binaayiisa ku deske yeemu era museveni yaleeta ekigambo ekigamba nti mukeereyeemu ate nanemupakukamukko katono nali badde mba waamagezi temugenda okulumba olubiri olwo temugendayo olwaliro mugende yennakuza omwezi bwezi ti eyali awo amagezi yali ani oyo mukafiiri deputy ku security council nga muwi waamagezi mpulira yevaamu ebigambo ebyo azze akola ebintu bingi ebyekyana ekito mm. naye kyenjagaddemu kyekiriwo abaganda baaguma mu nsiko olw'ebigambo byono byebategeeza kwobonaga nti aa ono tulina mulala mm. so nga mazima ddala mm. twalina kiibwe kya musoto njakano soso n'ontwala mu speed yao mm. nsaba kutegeera museveni yali kiyubwe kya musota kikyotegeeza mm. ekituufu okugamba nti museveni by then kyali kiyubwe kya musota mm -hmm. kubanga bapurezidenti saabaise emabega beeyubulira mu ono oluvannyuma ng'amaze okukwata obuyinza mm. ate n'afuuka omusota ddala hey. Eh. ekibwe ekyo kyentegeeza mhm. abaamukuza bova ku nyerere n'obote mm. abe bakitaaba babiri nyerere jjajjaawe mm. obote kitaawe nti bonna oli yeyabafumba n'abateekateekabino yali atwegaana bweganyo tulagana nti bali tali nabo mm. nga so kyekiyubo kye baali batuteereddewo ekigenda ofuuka omusota ddala n'oli yagamba nti eh, omusota omuto era guba musota kiki nagwo guba musota kyenkanyi eh, mutoto yanyoka ni nyoka kakati ne museveni ye yali omwana mubali mm. era n'omuzzukulu mm. kale kyekibo kyentegeezako nti n'oluvannyuma lwe naye n'afuuka omusoto ogujjudde naye njagala okutegeeza ebigambo bino bannabuganda nga sinabakwera kuba nadde mbategeeza ensonga ebbiri ah, ezigezezaako museveni zatunuulidde ennyo mm. okukakasa nti bweaba tuzikoonako alina ziteeka mu mbiri ezize mm. oba mu nkwawa kyenasoosa obubategeeza nti alina tuminga obwakabaka bwe buganda nga ese mubakatikkiro mm. ababuyabuya era bategedde bwakabaka gye buvudde n'okugezaako okuyita mu basirikale mm. okusula obwakabaka bwe buganda kubanga akimanyi mm. ensolo ebbiri zetuyita ennume mu kiraalo zeezo buganda n'okugambo uganda pulezidenti bwabe uganda ne kabaka nga gyali macera toba nakitiibwa kyemala ekyokubiri museveni kyakoze nnyo kwekutunulira obusiraamu ngaabussa munkwawa mhm. okukakasa nti waggulu wa mudiini agasigalidde asobogata negatambula naye ate yamamidde obusiraamu wansi waffe mhm. okugezaku tumiringa abasiraamu babeeko wetukoma ekigendererwa kyokuttattana obusiraamu mm. kyogezaako okugerezaako kyeki agobaki kyagobakigendererwa kikyekiriwa mu bantu abalina okusalawo okutalina mukudda nyuma oba okuseseetuka mm. basiraamu mpulira wagezaako jegerera nti ate kati eswala tugijjeewo tayinza hmm. sigalakako naba mutenda abatyako okusalawo eh, obusiraamu hmm. njigiraganya lutalo lwa ddiini omanga olwobuwangwa lwemuyinza okugwamu singa aba museveni atandisa okwogera ebyajijembe byekyana ekito era bwati bwagenda okufaanagana neddiini bwete bweba n'obuwangwa ebyo bibiri bizibu byakuzikiza byebyagala otuteekawo ngamanyi tayinza okuva wona tuleke mu ntalotalo ngaezo mm. ye bwayogera agagambo gamba agapimemu ku muhoozi mm. olaba bwe nayogera kigambo bwe kiti mm. tebalina kyebakola tebafaayo bikole ojja kubyejjusiriza magombe eh, zenkubuulira ebintu bye bino lulinga lupimo lupimopimo agezeeko okkuba ejjinja mu kisakalabe ekivaayo awulirize era agatteekayo kutubavaamu ki nayinze nkubulya bubuulizi nti eyamugemako yamulabula naye nkubulya bubuulizi nti vaamu ento ebirowoozo byekyana ekita ebyo hmm. ebitaliimu bwe bizimbira gwe kennyini okule hmm. nga president emyaka gyo gifaanagana ebikufuluma ebitali byabaana bato kale ate bobi wine bwe yali baddeyogera bwe twaliga nti ah, bobi wine naye ate bwaita omuyaayi bwaba akyasa ovvamu ku statement ezizimbamukko ngaovamu mm. za kijagalavu bakwawule batya nti ate gwe atagwanidde kale mwebyo njagadde okutegeeza ebigambo ebyo obitegere ome kufaanana ate kitaawo bote kubanga nobote bwe yali wano mu nkaga mu musanvu ngaamaze okukuba olubiri mm. n'okudismantolinga obuganda muntu pieces naga nti bwega kugaku kigambo buganda mu bintu bina mu bochogera east mengo west mengo mubende na masaka mhm. be bintu bina ebyogerwa ku mbaka bakabwe buganda mhm. ku ekaraji ya buganda ne mile je twai tulina mhm. ne mu kitibwa ke twalina mu buddobo nga buganda eina sikwa mawuze nkumi satu mbitano zera birira nga ne uganda eina sikwa mawuze nkumi satu mbitano zera birira we equivalent naye nga ate by then omusolo gwe twali tulina buganda gwali munene ku kigambo uganda seba akantu ako kaatugamba kobote mm. nti oba oyagala kwogera ku buganda kati essaawa ya leero yogera ku ebyo naye ekyasinga okunnuma mu bigambo byobote nga abejjaga oluvannyuma lwotu dismantolinga mhm. nga bwolaba museveni bwatu byejjagalira essaawa zino mhm. when you talk about the paris of mutebi mhm. eh, abaganda ffenna tuggwera mu ntegeera eyo mukabaka waffe n'ovaamu statement paris of mutebi mpulira eh, museveni oli kikolimo gye tuli obote yavaamu ebigambo bino naga nti eh, i don't feel sorry mm-hmm. eh, eri ba fellow abaganda pulira ate era nja kutegeeza the fellow ugandans mm. babadde basanga obuzibu nene okusperinga ekigambo nti kabaka mm. kabaka even obota i cannot spell it i don't know mm-hmm. to spell the word nga obota tasobola eh, nga kizibu nnyo ne baffero ba ugandans hmm. nga kibakaluubiza okwoga ekigambo kabaka naye emabega weki yali ategeeza kyobote hmm. nti kyali kizibu nnyo okuddira bannayuganda bali okukkiriza mu kigambo mmengo gyeyali hmm. ategeeza kale bwe kati bwe katuma tuyako ne katubejjagalira ne Museveni bwavuddeeyo mu kisaka gy'avudde mu busa mu biraalo mm. naye bw'amaze okukutalowooza nti obote bwe yatunuulira nti yafuga kitono mm. n'amini n'abanga yafuga kitono mm. n'abasigalidde bali b'ennaku kumi na nnya kumi na bbiri mm. yalaga nti afuze ebbanga gwanvu naye taninamanya nti waali n'enkyabuka era ng'ensi ekyuse ng'afumiziddwa awo waatudde bw'aba akyali mujagalavu mu njagalala eyo amampaati gaatulaze n'otulaga nti alina amaanyi mangi ebikita ebyakyana kito njagala kukutegeeza nti okulowooza nti olina emmundu sibuli ali majenti wode police yadde kitongo kyonne kya bya bukesi sibuli abayo nti abakolera gu abalina oje bali abakole myoje gwanga abakutunuliranga bobo obula ogwanidde kusako kitala ku mutwe oba kuki eh, ku mutwe gwo kale mu nkola eyo njagala tutunulire ebigambo bino nga bya magezi waleme kufaana n'obote bwe yabejjaga naye mu kusembayo obote hmm. yavaamu ebigabega nti mazima ddala singa nakutambula n'abaganda nalibadde waawagula era nga nze nkyafuga naye omuseveni bote bwofaanaganye oh, kuwa ku bigambo ebikutegeeza n'okuzzamu amagezi hmm. nti gwali nnyo omuti ngaoli bukunya ekyokubiri towemukidde buganda wemukidde mu baganda bwebali bwolaze obwerere bwo ngaoli nnyo omuti waggulu era babakutunuulira era nga basirise busirisi nabo nja bakkasi bategeeza ebigambo bino mulindireakabasa kennyini mu bigambo mwoyise ebikolwa byotukoze otulinyira kwotulinyiridde okutta kwabaganda entakera okutta kwabasiraamu ngera ebintu ebiri bwotabyagala ebibiri ebyo mm. bwotyo bwogenda okufuluma ngaera naawe osikiziddwa kitawo kyeyasikibwa obote otalisikibwamba gwe balikuteekako mbizzi ebbanga lyotuyisizaamu obubike kaseera weddeko ne banalwanda banno obategeeze mm. nti katuzimbe mukwano mu kusembayo ekyo bayibu kyebuuza nti bayinza kutambula byo okugjako nga baagalanye mm-hmm. naawe osewo okuzimba kw'omukwano ogwo oleme kuvaamu byakyana kitonga ebyo mm. teparisofumute akantu kansiiye nempulira nga ekituufu ntuuse ne ku mmaze ne ntunuulira gwe yava mu busa otugambe ebigambe when you got the paris of mutebi i see abakuleza abaganda bebaliwa naffe tukyusa omudumu gwe gumu tukutunuuliza omudumu ogwo tugane twagala kukulwanyisa nga waga nti ozize kulwanyisa obote mm-hmm. naye ng'ate mukwogera kugamba amiini mm-hmm. werabira kitawo nolwomumukugira mwebwe mwakola kubanga olio kimanye nti yeyakkuza naffe baganda tuuze olutiiko lwaffe tugane nti abaayi mm-hmm. tusanye okwejjako ekinembe nga kino kubanga wafuuka sitaane gye tuli ekyoyagala mpulira wavuddemu ebigambo otutegeeza lwaki njogera ebigambo ebyo nti abaganda tetumanyi kigambo kyawankaki gye kiva kyekirese ebigambo bino okuddamu abo abaliyo bana tmo okusinziira ku bigambo ebyotutegeeza dde abaganda mm. bamanyi gye kiva ekyo ekigambo mm. eh. ekyabateesaawo mu bitereezi naye temubitereeza ekyabateesaawo tubitereeze yatandika obwakabaka mu ggwanga lino ye yabuzaawo yabuzaawo ngaabujjawa obotege yali abugobedde mpulira yalwanira eri nkole najja nave nasatuka nti abaye nti nze nwanye empangu dde naye buganda buubwo oba yeyamba maanyi ga buganda ge hmm. bategeeza oli nti era bo tekiyakuga nti mu nsiko weebagadde maanyi gaki hmm. weobagadde mugongo gwanjovu hmm. nenyumba museveni naye agizimbye ku lwazi kyebagamba bo temunkaaga mugumu ngajja okutebeeza okuba nti prime minister mpulira naawe byebimu byagala tutegeeza nga obyejjagala oba okimanyi bumanya nti banalwanda be baalwana bokka emundu tewagikwatawekka bwana museveni mm. it is not that mm. muwe kitiibwa genosale gy'oli mm. tegeeza mukulu wo mm. n'abanalwanda abali mu kiriiki yemu mweddeko mukakase nti obwakabaka buno mm. bwe mm. mwajja bwe mugenda okubuyitamu mubulekewo mpulira kubanga mm. kumwe tekuliko yatandikao kigambo buganda teri ebitomi byemwagala tusimulizaako mm. byakaseera buki njagala okujjukizaako pulezidenti museveni yagambye nti bwe yava mu nsiko abantu beeyo mwankole bamuyita musa musa waabwe mm. yabanunula yaba oba ye yabanunula musa oba ye yatumibwa okununula abamisiri mm. oba bwe kiri mm. so simanyi oba nammwe museveni mwali muwadde ekya musa kuba obwakabaka yabuzaawo yanunula bannalwanda banne bwabanyonnyola ebyo si bannauganda era si kingdom zizaawano ekya musakalaze n'okutulaga ate ng'alinyira bwakabaka bwamulera mm. kiba kitegeeza kutegeeza nti eggwanga lyabannalwanda lino kkulu gye muli mm -hmm. era mulina otuwa ekitiibwa tulinako mu bifo byemulimu mugenda kufuna bwakabaka kimmwe bwemuba mubwagala mm. mu jurisdiction ya uganda temuliimu munoonye gye mugenda okubusa awalala si mm. wano era ne bwolikola otya ngaera bwe sirina buyinza bugenda kukugjako essaawa ya leero mm. bw'otalina buyinza bw'ogenda kusuula bwakabaka bwa buganda kubanga buli omu abasinga bungi oba bakukyayi ng'okyalemedde tulinamanya nnyo kuta ki egenda okukugjako njagala kukutegeeza butegeeza bweba oyogerako ekyo ekya musa musa yali mulala nnyo ate kugogwa ate tewegeza na bigere bya musa kugenda kununula abaana ba isirayiri era enyukuta yagamba abaisirayiri nti mwabalire abaana ba isirayiri musole mwabamisiri olwaliro mugiddwako okwekuluntaza temugenda kuddayo kwekulumbaliza ku baamawanga mm. nga musa amaze okujja n'abajjayo eri naye baalimu obutegevu bwonna ekikolimu kikyabatambulyako nga mmwe abannalwana mm. kuba musaayi gwammwe gweguli mm. ne buga nti oli moses oba olwaliro bamu musa Mm. kita oli musa ku bannalwanda banno bali okujja okujagalira ku baamawanga abasigalidde naffe kye twebuuza bujjo kye mbategeeza titwazza gwaki abalinga mmwe okubeera mu mawanga gaffe mm. abaava eyo ne mujja mutusimulizaako ebisooto aba talina kyammwe kye twalya naye nga gwavaamu ebyo museveni the parisof mutebi hia mm. parisof mutebi ag'amaanyi geweeteekamu n'ogamba nti ogalina entaana yeera ejja kukutwala ebizuku obireke kungulu kuno obumundu ojja bulekako ne baganda bobalekeko hmm. oba oguze byenkana kikkiriza obagaana entaana yo temuli mukigenda kgendamu nti tinagenze netanka waapi ojja kgenda magumba go nange hmm. nagamba nti mazima ddala nga bwotuteka ku lisiti bulijjo nekitange hmm. nange nebuuza nti ddala katonda bwalimpa obuyini embeera enuŋŋamu nenkutunulako nga gwonso soko kirolwe kaganga mm. sigenda kwera bigambo bya bishop kamwe bya gama ntimazima danawoze abadde akankanya ensi mm. n'osiba basiba olutente z'obutabata mm. n'owakula entalo ku lw'amawanga mm. kale nange bwe ndikutunula ndikugamba ebigambo bimu era embuzi ndijegula n'enjeerira bwe ndiba sizirina ndizeewola nemmanya nti ekinembe ekikulu kigenze mm. nga bwe tusaba nti okuvaawo okwo mm. katonda atwemu omukulembeze asinga okuba omulungi hmm. ebigambo bino byenjagala okusembyayo mm. okusinzaku ebyo ebigambo byawankaaki byaludde onnyonnyolako nga bwe byava mu baluwo nokutegeeza ebigambo bino nti buganda teyakatwala byokka byokka mm. Ah. Mm. bwe twali mu ethiopia mweri omusaayi gwammwe nga kintu avudde wano lukumi mu ebibiri okugenda okutuuka eri mm. gye twajja ekigambo engoma gye baatuwa bakushaitisaabu gye bayita wango mm-hmm. era engoma ya wangwe yurugadi bwe yajiba mu makulu kuma runana mu echenda mm. ne twale myaka makumi ana mu mukaga nga eri bungereza ne bajiwa special flight okudda wano mm. kubanga buli mwezi we gwabonekanga ne yekuba mm. naye amakulu mu bigambo byenjagala okukutegeeza nti twakkiriza engoma eyo olw'emisaa gye twagatta nabali aba ethiopians abali aborigins abatali mu musaayi gwammwe mu banalwanda aba mu queen of sheba engoma eyo bwe yadda wano yakola emirimu gyayo egy'amaanyi kyekyo twaki mutesa mu nkaaga mwena bwe yajja okutuula ku nnamulondo ya kabaka mutesa ng'agimuwadde atuulemu abataka bwecwaca ne baga nti abantu tulina ebyafaayo bingi ebitugatta n'omusayi tulina gumu mm. kale ebitugatta mu bwakabaka bw'e buganda tetulinaawo kimu kyokka ebizi ebyo ebitwegattamu era bw'aba wakwogera wakwogera bingi ekyabaluwo mm. nakutunulidde ng'oli muto buto nemanya nti ate mubintu tetekeddwa nakuddamu kulekanirako yeggwe naye nja kukussa mu blacklist hmm. nga bwe nagisa ku bagashumba oyo ne bwaliwoggana okumala ebbanga lyonna hmm. namuwummuza kale mubadde otuma busitaani buno obuto hmm. nabwo tujja kujja tubumuliza edda sitaani omuku tumanye nti tulinda kufaako tokatunuulira agenda okujja tuteeseteese tutya agenda okuzimba kale oli bwe yatuwa eŋŋoma si kyekyo kyokka kyalimu guwayogeddeko kya bugambo kigambo wankaki bugambo bugambo naye ngaate ekyenyume kyakyo kyasinza okunewunyisa mubutapima mu kuleta kwabiki hmm. kwabigambo gwe wabadde otunyonyola abaganda nga otutegeeza nti mumanyi ekigambo kino gye kyava ekyo kya wankaki hmm. neweerabira ekigambo kimu webadde oyogera lulimi ki lwabadde luzungu webale nnyo adres yabadde yaluzungu lulwo tobabadde weerabidde olwo nalwanda lwo aluwe bungereza hmm. olwo webale nnyo mm. tukugambe tutyo simanyi amasowaani ekitabo mm. ekkalaamu n'ebiringa abyo lugambo kigambo kya luwarabu ekigambo kitabo kiva mu kitaabu abasbali abagundi abawarabu abatuuka etanzania e mm. kenya mm. bebakira n'abatanzania ekigambo kitabo mu buganda tukirinaayo naye mm. twakifuula kitabo nga kiva mu kitabo kitaabu ekkalaamu kiri kalamu luwarabu Mhm. museveni olinayo ekikyo nga naawe oziyita kalaamu era kalaamu ekitabo okiyita kiki kitabo webale nnyo ebyo bigambo bibyo byaggibwa eri mu luwalabu ebbanga lyonna wagaana olulimi lwa wano okuba nti lwetongolera wano mu butegeevu bwongaokimanyi ddala nti oluzungu lwe lugenda okuba olulimi lwa wano gwe pulezidenti omulamba era ayogera okugamba nti ebigambo byo mumanyi gye byava mm. naffe tukubuuza oluzungu gwa lutandika wano bajjajja bagenda okujjano nga buganda obuledde ekolagana n'abazungu ekyo nga tokyogerangako nti aye twajja tuli bagwira wano bajajjaffe bagenda okujja nga oluzungu mweru kyekyatuluteesa lusigale nga national language lwatongozebwa luli official kati oli official mm. nga luva mwani wano lwali badde lukoma nkaaga mu ebiri mm. naye oba olaba entegerayo ekyaggamba nti aa ah, ah, totubadde lunyankole mm. tolese luna lwanda yadde oluganda oddukkirizaamu wasigazaawo luzungu lulwo obuuza ebigambo byabaluwa okujja mu buganda oza yali ateekateeka katondoozi byakyana kitebyo byebagambye ebyokwewugusa kituufu Mm. ng'otegerera ddala naye ate awo mu kusembayookwo mm. ojja kufa bubi sinza kusaba bigambo byange bana tmo mm. njagadde komaawo naye ngaekibadde kyantabudde obwongo ntambudde n'ekigambo kya bayibuli nyiri yatugamba nti soma ebbalwa munyirirwa mu buwandiike bwayo n'omwoyo gwejjiddemu naye museveni nga bwatutegeeza mu kigambo kyekimu nga naawe okijjaawo nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa mu bubisi mwoba ojjidde naffe mu bubisi bwamu bwe tujja okwanukulira otegeere olime kubaamu ate kwesula mukambayayanajjulumi kuba mulalu ng'ate tonnagwa ddalu naffe tusobola okugwedda lwabaganda naawe kkiriza obagaana abaliyo eri basobola osituka onaga nti aa osusizza wookoma emmundu ne bwoba olina nga zijjuza emitala n'emitala gya nkole hmm. tusobola naffe okubeerawo n'olutalo lwaffe okulwanyisa mmwe okugenda ne twekutula ku ggwanga lyammwe kubanga entegera mmwe tulaze bulazi nti aa temujjirira kuweereza ngaoli bwaliga nti mazima ddala nze kkuba nze bulamu nze mazima hmm. naye ate mmwe tubazudde nga ebisatu ebyo temubiri kale muzize nga mmwe bikolimo mmwe ate nfutwa mmwe bisiraani hmm. mmw mwe bibi mwe basetani abakulu gye tukola ki gye tuli kale tulina kuyimiramu ng'abaganda era omulanga guno nkubira sebufu bwangu ebbanga lyonna addemu okwetegeeza mu kuleeta bakatikkira abo abagenda okutula mu bwakabaka bwe buganda mm. n'okutunulyani ayinza okugatta omwoyo gw'eggwanga buganda ne bannamawanga bali abasigadde musese kumi n'essatu mm. abali mu nkola ey'obwakabaka kyenjagala okukutegeeza sebufu bwangu nti ono munnalwanda atalina luse wano atenza na kulumya mutwe mm. nti byonna byakola tubiweule nti mugwanga uganda tebalina mbufo obalaga mbika ebyababoliginis abantu abatuula muno nabwe kyo bannabuganda bannange bategeeza ebigambo ebisembayo temuggwamu manya temuggwamu ssuubi ndikatonda tutegeeza nti mugwanga mwessuubi ebbanga lyonna ndi kumpi nammwe musabe ngaotenteza obutako wanange ndi balunkulakulu ekyo mm. nange ndagala bategeeza ebigambo byebimu ebbanga lyonna nti buganda ebbanga lyonna tujja kubeera bano baffa bagenda nankwadde naffe tufa naye bwe tulina eji netta time okufa kwabano kuli kumpi okusinga te ku misaayi egijja emito egigenda mm. oyimirizaawo bwakabaka bwe buganda mm. nabwekityo nti okufa kwa museveni kitegeeza nti kukoma kwa buganda yadde eggwanga uganda mm. oyo muyise buyise abasigadde baliba bazize ebbanga lina kyembategenzi bajja kabaka talimanya yusufu alisitula kiteekeddwa okutuulibwa nekiddawo kyateekeddwa okutuula ebbanga lina eggwanga okubaamu obulamu nja kusaba katonda bampeera omukisa mweraba amazima okusinzira ku bigambo ebyo uh, ebigambo ebyaggibwa mu lwalabu bigambo bingi nnyo byetuzidde mu nnimi ez'enjawulo zenno mu bitonotono zijjukira ekigambo motoka ekigambo ekizoozi ebigambo byonna ebyo tuzze tubiwanuuza kale nno ndowooza tulifunayo olusomesa lwa museveni naffe aba wansi eno lwe tulimubuulira ebigambo bye tuzze bobi wine alina akagambo kayi akayita kiwaani nako twakakwata bingi nnyo byazze ayiya ne tubifuula ebyoluganda kasita eggwanga eryawamu lubitegeera ate eggwanga erisuumusemu mu ntegeera ligabana ate nero ne ligabanya kale nno yenze kanka kapita mbadde okubatuusaako mutabani w'olutabaalo yakana sulaiman nadduli he's a psychologist he's a monarchist ate era nga musajja ono munamateeka naye ate era yanzijigiriza ekigambo kiri nti musosho wa kawaabe basoma nnyo anthropology okutunulya amawangano gaavaawo obuvu bwago n'okuvayo kwago so bw'aba nnyonnyola ensonga zino newankubadde common sense yasinga okumweyimirira okutegeera ensonga zino n'obwagazi obwakabaka naye ate eri waliyo even the background of anthropology mbasibudde mweraba